来，各位观众，大家好，欢迎收看《天天开心五三九》。今到六月一号哦，今到六月一号。来，我们来看一下昨天开的号码。来，你看零三零四一二二一二二，哇，有没有似曾相识？连号牌，连号牌，颠倒牌，哎，连号，连号加颠倒，开始出来喽。 那致命方程式是不是开始准备了？哦，好了，我们来看一下中奖注数哦。二合中一千一万一一万一千三百七十三。啊，该钢币嘞，黑钢是一万一千六百一十三，比昨天中的还少。啊，泰国贵那是贵，你看一天中的一天比一天还少。你看这一万两千多有没有？有没有？撸来撸少，亏零百，亏零百，哦。 啊，希望呐，哈，台彩你继续给我开这种牌啦，零三零四一二二一二二这种连号牌哈，大家比较会抓。前阵子是开什么牌？零三零四，拿尾数哦，比如说一四二四三四啊，零三零四啊，那哦啊，现在是呢，连号加颠倒，连号加颠倒，颠多百加颠倒，所以我觉得下一期一三三一会不会很热闹？二三三二会不会很热闹？好，来。 我们往下看，来，我们来看一下板路啊！来，老爹把它拉好给大家看。今天有好朋友出现，什么叫做好朋友出现？大家来仔细看一下你看，来啊，你看啊，来，开零三，开零四，开一二二一二二，下面叫做好朋友出现，来，来来，注仔细看一下，这个一二有碎不？ 你看，一二三四五六，亏一二，一二三四五六，亏一二。掌声鼓励，鼓励，鼓励，有不有我睡吧，唔好，后来。我们现在来看这个，来，我们先来看这个哈，来，零三，来，我们来看看零三会带什么牌出来？来，让让，定光未操心，开始看。 来零三，好一局出现，诶，零三出三一呢，零三再带三一呢，啊，这个零三有没有带三一有呢？零三连续三起都带三一下来，这一起三一会不会开？观众你讲会开不？三一啦，三一，我伫咧等你哦，三一啦，三一有无啊？好。 零三三一无问题吼，你看零三带三一有没有？零三这里哦，拉过来带三一，好不好？零三带过来开三一，拢有水，拢有水，拢有亏掉，过来零三带三一，真正有水，真正有水，好，好过来零四带下来，咱来叫班罗来行，好，来零四往上看，零四五下，零四开二二，好，零四带二二，过来零四，有无？ 带二二哦，你看这个零四嘛是咧带二二差一级啦哈，所以二二有机会不？我你讲哦，正常来讲两个连号二一二二通常会掉一个下来哦，所以会其中不是二一掉下就是二二掉下。今天帮你预测二二掉下来，这个班有水不？哦，来有水哈，好来过来。 <coughs> 一二带什么来？一厘来哦，你看一二好学生，假你看五好学生不？一二三四开，一二三四开，五岁吧。来一二一二三四五六，一二三四五六，请记啊，一二金价是好学生，好朋友，台湾彩券的好好好朋友哦，那那你好朋友哦，来一二带什么？来，我们仔细看哦，一二很容易带二五，来一二带二五。 好不好？哦，一二带二五，好不好？哦，虽然牵强附会，有机会哦，但是我们可以来去做考量看看。当然没有零三零四的漂亮，但是一二带二五也是很漂亮的一个选择。哦，也可以来去做一个板路的一个参考。好，来二一二来，我们来解说二一，二一带什么？来，看到没？二一带零四。 有没有二一过来零四下一期来二一过来零四下一期，安尼有水无？所以零四有机会无？零四带二二二一带零四，两支来联庄有没有机会？有没有机会？又刚好两支下一支两支下一支，完全中板路啦，板路完全都中哦。 所以呢，老爹今天自己抓三一二二二五零四哦，这是老爹今天抓的牌。老爹今天抓的牌完结束之后呢，开始要怎样子？零几的最低蛋呢？啊，赞！后来我们当然呢就要怎样子来去看看其他专家来介绍什么牌了。来来来来来。 走过看过，不要错过哈！来，我们来看这个李知汉，盐选水牌零五一零控我一控，哎，零五归几波亏啊？来，让你看一下，零五归几波亏啊？十几波亏啊？十期没开了，十六减六等于十，是不是你该开的时候呢？ 有机会哦，哦，有机会哦，零四也会带零五嘛，对不对？都是有机会的哦。好，零五一零呢？一孔一孔来，你这个一孔吼，大家几公加遐你顾啊？你十十掉，啊，第下已经第十七期了，第十八期了，你再不下，你真的是很不给面子。我讲一个时代的，我觉得今天零九一零也很漂亮。 我觉得今天的零九一零也很漂亮哦，零九一零都很漂亮。啊，为什么零九很漂亮？来，你看，连四期之后，连零九要下来，零连四期之后，零九要不要下来？啊，连四期，刚刚老爹讲的哦，零三零四必出一只，有没有？零三零四可能要出一只，二一二二可能要出一只，大家自己哦怎么抓哦，自己来去考量一下。 好不好？好，自己抓，怎么看一下？我们来看一下更淘啊！光头仔、无名红来，三五三七三五三七来，三五几几不开，两期不亏。好，来，咱来看一下，三五两期不亏啊，三七嘞，三七五期不亏，三七哎，你看三七之前多漂亮，一二三开一个有没有啊？一二三照开一个有没有？一二三有没有啊？这是五期的。 这时候有一个五期的啊，会不会真的？这第五期再开一个三期？哦，有机会哦，哦，有机会哦！来，我们看下一个这个潇洒哥。哎呀呀，老爹讲的零四哦，老爹推荐的零四。为什么老爹推荐零四？因为二一带零四。为什么二一？ 二一带零四有没有？哦，老爹推荐的零四漂亮哦，一拍即合，跟老爹五哈哦，来二八礼拜，礼拜啦，礼拜，第二八他怎么抓的？老爹不知道哈，我们来做参考一下哦，我老爹是用板路走的，每个人走的板路不一样，我也没办法去解释解释什么。来下一个，小伟零九二三，哎，我老爹觉得，我今天讲哈。 零九一零今天应该要出，你不出就应该打屁股。零九也是漂亮的哦，台之前养养够了哈，台之前你看五期开一个，四期开一个，三期开一个，现在四期了，你的机会来了，好，你的机会来了。好，二三老爹刚刚讲的二三三二要注意，为什么？因为颠倒牌来啦。什么叫颠倒牌？一二二一出现了，对不对？所以二。 所以呢，二三三二有机会，一三三一要观望，对吧？哦，都是要观望的哦。好，来下一个，老爹把它抓出来。这个零五二五的黑武士控 o n 里哦，来，老爹他多少讲鬼啊，零五机会不？零五机会啊，那也无机会。哦，零五那无机会啊，二五嘞，老爹看不懂。 哦，老爹看不懂，但是呢，二五我就告诉你了。我觉得一二带二五来，一二跟二五很合，一二带二五哦，这是万不得已的考量，但是也是可以的哦，六七十分的一个选择哦，六七。今天我们来讲一个重点，来这里。今天呢，主力好像把二六给遗忘了，大家觉得二六会持持续不开，所以今天没有很多人在抓二六哦。 哦，所以大家自己要记住，记住一下哦。好，大家记住，今天应该是走怎样？三四二选一，二一二二二选一，颠倒牌要注意哦。颠倒牌这些东西要注意哦。这个东西你们大家自己要知道哦，要观望一下，好，要来考量一下。好，来，我们来讲最后一个，老弟把它跳出来。来，这个我就想讲，晨晨，一三三五。 来，我觉得，我觉得除了一三三五以外，有没有一三三一？老爹讲的，一三三一也要注意。为什么三三七三七一三在这里？有没有一三在这里？哦，三一要注意哦，三一隔一期会开，三一也要注意。哦，一三三一要注意。好，时间过就紧嘞哦。老爹今仔精华报报，有个公告家，老爹大改版。 哦，慢慢接受这个版的老的客人也越来越多哦，观众也越来越多，哦，啊，期待我们呢能够能够来中大奖，哦，那有什么问题呢，都尽量到老爹群组里面来去聊天，哦，来去了解一下，记得订阅、分享、按小铃铛，哦，老爹天天更新，天天等你，天天开心，天天中大奖，头奖列车即将启动，我们明天。 见。